羊が1匹羊が2匹羊が3匹뭐그렇 순나부터 시간이 나니까 자왜 자꾸 그런 걸 하고 있어 어, 내버려 나이 자 응羊が四匹羊が五匹아 진짜 뭐 그럼 가지 말 빨리 자니까 왜 자꾸 뭐해 어? 나는데 이불도 빨리 자 빨리 응? 자 뭐. 私、羊がいないと眠れないの。えめっちゃやんじゃん。チャギカゴンドへようこそ。わあ。 ンキーおはようございます朝の手錠駅です今日イリイ어서駅へ왔습니다なんかガイドがいるって聞いたんですけどあ、저기요안녕하세요서울 <laughs> 의길 今日私たちが강원도に来たじゃない、うん、강원도について知ってますサーファーがめっちゃいるっていうイメージがありますあとはドラマのロケ地私芋がめっちゃカンドラ好きじゃん、うん、冬ソナってロケがあったんかな、うん、それのポストカードを大量に買ってきてくれたカウンドでドラマ많이撮ったの大事なのは、うん、自然がきれいからこれは어떻게綺麗よ のに私たちが설악산に来ました너무自然과 기르다. 그치 야, ここが韓国で3番目で高い山だって1番目がクリコの背2番目がクリコの허리 あれケーブルカー 커. 와 상해는 무섭지 않아? 저는 그냥 가이토 보면 젠지어 갖고 다니요 오 어韓国の山って感じ日本と全然違うえ 日本の緑の山こんな山が多いんで岩の峰がパってなんかかっこよくなってるのが韓国のイメージがああ그리고그 설악산이 좀 겁나 바위 산도 유명하대 전번の上が 산책할 수있는場所で요 어. 急に山くない?トルタンめ 돌담 매초 보이다 돌담 요번에 가야겠다 くるくが怒らないようにお願いしますもう何怒ってないおお遺跡みたいソラクさんいますみだ綺麗なテンプルね緑がめっちゃ綺麗え こんなに大きいの見たことないからちっちゃいだ、うん、そっちょガンガンすさんしーちゃん大好きなこのキンパ 内旅行しかできないんだ、うん、だから韓国の人はここに来るねめっちゃ多いね山も海も市場もめっちゃあるからそこに来たいのが分かる지금우리가하루종일굶었는데냄새때문에미치겠네와냄새엄청좋다 じゃないああほばおおあじゃほばき湿気ね甘くて美味しいラケになりますあなんか見た目はさ澄んでだね 口の中が楽しそう口進んでると違いますねなんかねしっかり皮の部分がすごい歯ごたえがいい包んでは独特の臭みがあるじゃん香りが立つじゃんこれはそれのへさむるバージョンみたいなうんいただきます甘いすねと違うかなうんああだから糖質が売り高いかな質感がいいのとあとここがもうほらボイルしてあるみたいなイカリングが 違う意味で疾患が楽しい、うん、めっちゃ美味しい地元が北朝鮮の人たちが自分の地元は行きたいなと考えしながら作った彼たちの食べ物へえなんか私ね疾患ちょったあんじゅにめっちゃいいよだけ言ってたけどこんなエピソードも言ったに、うん、おじおんがおじおんもんねえこんな昔からあったのチャギ、うん この時木木みたいな簡単な船その時からも同じ方法で来たねあ本当だ本当だうわ여기는아바이마을이래요片道50円という価格ですあこれもしかしてロケ地ですね가을동화대예요 한국어 드라마는 로켓인데요 노원빈가 와까이 토끼노 데 맞아 얼마면 돼? 얼마면 되냐고 엔이에요? 원이에요? 예? 달란트 그러게 1박 2일 자칫 토토쿠로다떼 그러니까 이치마 이스르나 다래 이스근상 선생님과 また 그리고 아유 예? 아예 이게 뭐예요? 어? 이게 뭐예요? 선물용으로 사야 이렇게 사도 되고 아, 좋 어디 두 개짜리 줘도 되고 엄마가 갖고는 좋아해 와 아, 그럼 키워 약간 사이네 네? 더하기 할머니 싫어나요 あ、死んでももうこんなにいいですこんな感じ日本人がスンドゥブチゲを食べに行くときって辛いものを食べに行こうっていう意味韓国人にとってはスンドゥブチゲって辛いものではないのあ、そうなのわあ、スンドゥブが生きてくるなえ、이게진짜뭐도부와温かいんだうん、当たり前やチゲ冷たいのかと思ったあ、진짜 めっちゃ興味なんですよ어진짜그다들두부냄새上品な豆腐豆腐してない優しいスープの中にあったかい豆腐があるって感じうんチーズがすごい してきれしてええー、ちょっと味が強くなるね、噛んだね噛むす 진짜스피나겠다어카페기와네기와가나인줄알아기와가나이거나마이가기와야아가와란다어이거가와아니선나바쇼じゃないって어떻게카페가이렇게생긴카페가있네기와가できてるんだよ어際でできてるからこんにちは インテリアが可愛いでしかないよここちょっとヨーロッパ調アメリカ調気をつけて気をつけてドラマみたいだこれこうストがめっちゃここは강릉이잖아강릉에커피가유명해だって아だからめっちゃ고소한맛이있어요これここ飲んだところはどこじゃ？こっちのでもいいですよ。 대관령 양떼목장 대요 강원도 대 키레이나 덕후 대관이 있던데? 대관령 양떼목 코아크다이? <laughs> 음, <laughs> 아, 시간다, 아, 시간다. 와, 그리고 얘 봐봐, 얘 봐봐. <laughs> 그러니까 오늘 여기 강원도 어때요? 아유 그러니 아니네 그러니까 강원 여기 어때요? 양댄스 양댄스 원, 투, 쓰리, 포 간장 깨졌는 많이는 양댄스 양댄스 원, 투, 쓰리, 포 뿌르뿌르뿌 빰빰 삐삐삐삐 <laughs> <laughs> 낙구 낙구 <laughs> 어 낙구 やんですしてまた예 네. 어서오세요 크리코 식당입니다 진짜 식당입니다 QR 코드 해주세요 안녕하세요 우와 우와 안녕하세요 백종원입니다 아 그러네 양 다치냐 뭐 그러니까 백종원이나 사네 자기 자기彼待ってるから 彼が자기 왜 이렇게 파워풀하게 맞대 그래 아, 제발 이い는めっちゃ似合うよあタルペインだタルペインえやっほーいや TV 맛집다 때 메밀꽃 필무렵 메밀꽃 필무렵 때유 한국군의 소설가리가 있어요 매체 유명이나 뭐 교과서님을 대류 소세츠인데 소리 잠가 쓴다 아! ここが고향집みたいな진짜보여本当だめっちゃ順当적이 있어요 げずに泣きます年明みたいな見た目でなんかこんなメルもあって多いそして私の好きな義務が多いから <laughs> みが強いな日本でそば食べた時鼻で抜ける匂いを楽しんでくださいっていうのがあって飲むそばのね。む世界いなん、めっちゃなんかコチュジャンの匂いがああどうもしかった湯口じゃなくて 終わり終わりそばと合うね負けないよ香りがただ辛いだけじゃないやんすっきりした辛さブレとビビン何が美味しいビビンなんかビビン麺ソースの方がインパクトがあるでマックスで麺にインパクトがある